tumeizungumzia mitandao mingi sana kama Spotify na huko YouTube. Tumekuwa tukikuletea takwimu kutoka huko za wasanii ambao wanafanya vizuri sana. Sasa tuhamie hebu Audiomack, wasanii gani wanafanya vizuri kwenye mtandao wa Audiomack ambao ni moja kati ya majukwaa ya kuuzia muziki yaliyoenea zaidi sehemu mbalimbali ulimwenguni na hapa Tanzania, basi jukwaa hilo linafanya vizuri, wasanii wamepata sehemu nyingine ya kuuza muziki. Sasa ninayo orodha ya wasanii kumi wanaofanya vizuri wenye monthly listeners wengi, wasikilizaji wa mwezi wengi zaidi kwa hapa Tanzania, ambapo nitakutajia kuanzia wa kumi mpaka wa kwanza. Namba kumi hapa tunaye Mboso ambaye yeye ana laki moja na 61 na moja, lakini pia namba tisa tunaye Darasa mwenye laki moja na sitini na saba namba nane tunaye arikiba mwenye laki moja na themanini na saba uh, Juksi namba saba ana laki moja na tisini na nane Zuchu namba sita ana laki mbili na ishirini na mbili Rayvanny namba tano ana laki mbili na hamsini na mbili J namba nne ana laki mbili na sitini na nane Mario namba tatu ana laki mbili na sabini na tisa Diamond namba mbili ana laki mbili na themanini na nane pamoja na Harmonize ndo anashika kinara pale akiwa na laki tatu na themanini tano. Unaweza ukaona ni kwa kiasi gani jukwaa la Audiomack kwa kibongobongo kama halijaamka sana kihivyo kama ilivyo YouTube, Spotify na mitandao mingine, kwa sababu monthly listeners wa Spotify kidogo wametembea tembea. Mtu wa kwanza unakuta ana milioni moja, uh, wa pili ana labda laki tisa, watatu laki tano, vitu kama hivyo, lakini namba za kwenye Audiomack kidogo unakuta mtu wa kwanza ana laki tatu pekee na mtu wa mwisho ana laki moja ama wa kumi unaweza ukaona ni kwa kiasi gani ni moja kati ya sehemu ya kuziwekea nguvu pia hapo tunamwona harmonize akifanya vizuri kuliko wasanii wengine hapa tanzania unamwona wapi harmonize lakini pia je kazi za harmonize kwa moto alionao aendelee hapo au huu moto wake ni wa muda mfupi abadili upepo zaidi ili kuhakikisha kwamba anazidi kukimbiza huko kwenye majukwaa mengine shiriki nami kwenye comment hapo mimi ni meki mchane na hizi ni update za burudani kutoka hapa stain tv